केलॉक एंड मेलॉक पर आधारित एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में आइए देखते हैं ये इसे हम केलॉक और मेलॉग कहते हैं यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है ये ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम है अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल हो जाएगा और फिर यहाँ से मैं इसको रन करवा देता हूँ तो ये हम हमने अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम लिखा है जो हमने बनाया था यहाँ पर लिखा हुआ है W W W dot the sign in dot in